twongeye kubasuhuza bene data tubaha ikaze muri kano kanya kahanditswe ngo aho tugiye kurebera hamwe mu itangiriro cumi na gatatu guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa cumi na gatatu nubwo tubitereza tukabiburira umwanya nyamara ni ku mukristo iyo dutenebutse ducitse intege gusenga burya ni urenga mu no mu mwuka imana iguteze amatwi nukuri ukuri dusenge data twese uri mu ijoro imana igira neza urakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza handitswe ngo turakoraratse ngo uze ubane natwe muri kano kanya utuyobore mu ijambo ryawe umwuka wera agenderere umutima wa buri wese, amagambo yawe agiye kunyura mu matwi yacu ntabe imfabusa, ahubwo atugirire umumaro, atubashe kurushaho gushikama mu kwitegura kuri gufi kugaruka mu izina rya Yesu, amen daniyeli yarasenze mu rwobo rw'intare imana ibumba

mu itangiriro cumi na gatatu ku murongo wa mbere kugeza kwa gatanu haragira hati aburamu avana muri egiputa n'umugore we nibyo byose na roti ajyana nawe bajya inegebu aburamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu aragenda ava inegebu agera i beteri agera aho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'ibeteri na ayi ahari igicaniro yubatse imbere aburamu yambarizayo izina ry'uwiteka kandi na roti wagendanaga na buramu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema aburahamu yasubiye i kanani akungahaye ku mashyo ifeza n'izahabu roti bari bakiri kumwe nanone baza i beteri maze abamba amahema yabo nk'uko tubisoma mu bakurambere n'abantu paje ya mirongo inani na kabiri Ku murongo wa kane tubona ko Aburahamu yari afite imibereho irangwa no gusenga. Kimwe nka Yesu nawe akiri mu isi yagiraga akamenyero ko gusenga. Uko yabonaga amahirwe yashyiraga ku ruhande imirimo ye, akajya mu busitani agasabana n'Imana mu bibaya bitoshye, agashyikirana n'Imana mu mabanga y'imisozi cyangwa hagati y'ibiti byo mu ishyamba. Amasaha ya mu gitondo akenshi yamusangaga aho yakundaga kwiherera asabana n'Imana, ashakashaka mu byanditswe cyangwa asenga. Iyo yavaga muri uyu mwiherero, yagarukaga mu rugo agasubira mu mirimo ye ya none akajya no gutanga urugero rwo gukoresha imbaraga atinuba. Tubisoma bifuzwa ibihe byose paji ya mirongo ine n'umunani. Haba mu mihanda yuzuye abantu mu gihe dukora imirimo tugomba kwambaza imana tuyisaba ubuyobozi buvuye mu ijuru dukwiriye guha dufunguye inzugi z'imitima yacu tugatumbira yesu ngo aze abane natwe ature muri twe nk'umushyitsi uturutse mu ijuru ibyo tubisoma mu gitabo cyitwa kugana yesu paje mirongo icyenda n'icyenda abirengagiza gusenga bibuza imigisha benshi bagiye mu y'iby'idini kandi agasubizwamo intege ndetse agakomezwa n'ijambo ry'Imana ariko bitewe no kudatanga umwanya wo gukomeza kuritekerezaho no gusenga babura imigisha maze bakisanga ari abakene kurusha uko bari basanzwe mbere y'uko baryumva rimwe na rimwe bibwira ko ahari imana yabahannye ntibabona ko ingorane ari izabo mu kwitandukanya kwabo na yesu baba bamaze gukingiranira umucyo wo kubana nawe nk'uko tubisoma mu bifuzwe byose paje ya mirongo ine na karindwi gusenga bitubashisha kwitegeka nk'uko dusoma amagambo agira ati nta muntu n'umwe ushobora kwitondesha ururimi rwa mugenzi we ahubwo imana izakoresha uwo murimo umuntu yisanga afite umutima umenetse kandi asenga yacishije bugufi kuba gufashwa n'imana tegeka ururimi rwawe uvuge make kandi urusheho gusenga nk'uko tubibona mu rwibutso y'integuza ku wa cumi na kabiri werurwe mu cya magana inani mirongo icyenda na gatanu nyamara natwe ni uko dukwiriye kurangwa no gusenga tugasenga iteka ntiturambirwe kandi umukiza yiteguye kutwambika imbaraga umukiza aratubwiye ati mube maso musenge mutajya mu moshya kuko tubona muri mariko cumi na kane mirongo itatu n'umunani rero kwiherana n'imana no gusenga bibasha kuturinda kwihutira kujya mu nzira y'akaga kandi ibyo bigatuma dukira ibyakadutsinze byinshi nk'uko tubisoma mu wifuzwiwe byose paje ya mirongo irindwi na gatandatu kenshi na kenshi yesu yakeshaga ijoro asenga asabana n'imana akagaruka mu bantu ku murimo we bukeye tubisoma mu bifuzwe byose paje ya magana abiri na mirongo cyenda. kugira ngo tudatwarwa n'ibitekerezo by'ubuhanga n'ibindi biri kwaduka muri iki gihe dukwiriye gusenga ubujiji bushobora kugerageza gushyigikira ibitekerezo bipfuye bya siyansi ku byerekeye imana ariko igitabo cy'ibyaremwe n'ijambo ryanditswe birasobanurana niyo mpamvu duhamagarirwa gusenga umuremyi no kugira ubwenge bwo kwiringira ijambo rye ubwo tubibona abakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi muri iki gihe dukeneye abantu bakomeye ku budahemuka abantu akurikiza uwiteka mu buryo bwuzuye abantu badacecekeshwa igihe ari ngombwa ko bavuga abantu b'abanyakuri ku mahame nk'icyuma abantu badaharanira kwiyerekana ahubwo bagendana n'imana bicishije bugufi bafite kwihangana ubugwaneza ubushake bwo gufasha abantu bagira urugwiro basobanukiwe neza ko kumenya gusenga ari ugushyira kwizera mu bikorwa no kugaragaza imirimo izamamaza icyubahiro cy'imana n'ubwiza bwayo ku bwoko bwayo nk'uko tubisoma mu busobanuro bwa bibiliya volume ya mbere paji y'igihumbi n'ijana na cumi na kane umukurambere henoki we yakundaga gusenga niyo byamushoboje kugendana n'imana turasoma amagambo agira ati henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane yakomeje umushyikirano we n'imana ntiyawutezukaho uko imirimo yarushagaho kumukomerera niko yarushagaho gusenga ashikamye kibona mu wa kwa mbere ya mirongo ine n'icyenda mu gihe cyo gusenga ni mutyo ubugingo bugirane umushyikirano n'imana nk'uko tubisoma mu bifuzwa ibihe byose paje ya magana abiri n'umunani rero muri iki gihe turi kwiga ibya aburahamu ni mutyo dukomeze kuzirikana ko aburahamu inshuti y'imana yaduhaye icyitegererezo gikwiriye yari afite imibereho irangwa no gusenga aho yashingaga ihema rye yubakaga igicaniro hafi yaho maze agahamagara abari mu mahema ye bose kuza aho ari ubwo yabaga atamba ibitambo bya mu gitondo n'ibya nimugoroba iyo yimuraga ihema rye igicaniro cyarahagumaga mu myaka yakurikiyeho hari bamwe mu banyakanani bemeye amabwiriza ya burahamu kandi igihe cyose bagiraga igicaniro yamenyaga neza uwahageze kandi iyo yabaga ashinze ihema rye yasanaga igicaniro maze akaramya imana y'ukuri kuko tubibona mu wakurambere n'abantuzi paje ya mirongo irindwi n'icyenda basanze ukwiyongera k'ubutunzi bwabo kuzabazanira ingorane nyinshi bari barabanye neza mu bihe by'amakuba n'ibigeragezo ariko ubutunzi no gukungahara bibazanira akaga k'amakimbirane urwuri ntirwari ruhagije amatungo yabo bombi kandi impaka zazanwaga n'abashumba zagombaga gukemurwa na ba shebuja byagaragaraga ko bagombaga gutandukana aburahamu yarutaga ruti mu myaka akamurusha kumenyana n'abantu akamurusha ubutunzi ndetse n'icyubahiro nanone kandi niwe wabanje gutanga igitekerezo cy'ukuntu bakomeza umubano mwiza nubwo imana ubwayo yararamuhaye igihugu cyose yarekuye ubwo burenganzira bitamubabaje nk'uko tubisoma kwa mbere n'abantuzi paje mirongo inani na kabiri aburahamu yacishije make ariyoroshya kugira ngo haboneke amahoro ibyo rero ni ingenzi kuko bitanga umusaruro ukomeye kuko na paul yoroshyaga akita ku matorero mato azi ko ayo matorero akeneye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko kugira ngo abayarimo bashikame mu kuri kandi bigishwe kugaragariza ababakikije ubupfura n'umuhati wo kutikunda tubisoma byakozwe n'intumwa paje y'ijana cumi n'umunani abagaragu b'imana bagomba gukorera hamwe bafatanyije mu buryo bwo kwiyoroshya no kubahana bw’icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we kuko tubisoma mu maroma cumi na kabiri ku murongo wa cumi nta gusebanya gukwiriye kubaho nta gusenya umurimo w'undi kandi nta macakubiri akwiriye kubaho buri muntu wese uwiteka ashinze ubutumwa afite umurimo w'umwihariko agomba gukora buri wese afite uko ateye yihariye adashobora kwinjiza mu wundi muntu nyamara buri muntu agomba gukora yuzuzanya na bagenzi be Mu murimo wabo abakozi b'Imana bagomba kuba umwe, nta n'umwe ukwiriye kwishyira hejuru ngo yigire icyitegererezo, ngo asebye abakozi bagenzi be cyangwa ngo abafate ko baciye bugufi kuri we. Tubisoma byakozwe n’umwa paji y'ijana mirongo irindwi na rimwe. Iyo twize imico y'Imana mu mucyo w'umusaraba, tubona impuhwe, kwiyoroshya n'imbabazi bivanze n'ubutungane n'ubutabera ku ntebe y'ubwami tuhabona ufite inkovu mu biganza ku birenge no mu rubavu izo nkovu n'ibimenyetso by'imibabaro yihanganiye kugira ngo yunge umuntu n'imana tubona data wa twese uwiteka utuye mu kitagerwa nyamara utwakira binyuze mu by'umwana we yakoze icyo kwihorera cyagaragazaga umubabaro no kubaho nta byiringiro gusa mu mucyo umurika uva ku musaraba iki gicu gihishura amagambo y'Imana ivuga iti urakabaho munyabyaha urakabaho mwebwe abicuza bantu bizera murakabaho natanze inshungu nk'uko tubisoma byakozwe n'umwa paje na magana abiri na gatanu mu itangiriro igice cya cumi na gatatu ku murongo wa karindwi kugeza kwa cyenda haragira hati habaho intonganya hagati y'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti kandi muri icyo gihe abanyakanane n'abaferezi babaga muri icyo gihugu aburahamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu kuko turi abavandimwe mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe ndakwinginze tandukana nanjye nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso Aha niho imico myiza n'umutima wo kutikanyiza bya Aburahamu byagaragariye. Ni bangahe batakomeza kugundira uburenganzira bwabo n'ibyo bakunda biramutse bagendekeye bityo? Ni amatorero angahe yacitsemo ibice bigatuma ukuri kugurekwa kandi kugateshwa agaciro mu banyabyaha? Aburahamu aravuga ati: "Reka he kubaho intonganya hagati yanjye nawe, kuko turi abavandimwe atari uko byari biturutse gusa ku isano isanzwe ahubwo bitewe n'uko bose baramyaga imana y'ukuri abana b'imana mu isi bose ni umuryango umwe kandi umutima umwe w'urukundo no gufatanya niwo ukwiriye kubayobora kandi iyo niyo nyigisho y'umukiza wacu kwimenyereza guca bugufi ubushake bwo kugirira abandi nk'uko twifuza ko batugirira byakuraho kimwe cya kabiri cy'uburwayi abantu bagira tubibona mu makuramere n'abantu paje ya mirongo inani na kabiri kandi iyo ni inyigisho y'umukiza wacu kwimenyereza guca bugufi ubushake bwo kwigirira abandi nk'uko twifuza ko batugirira byakuraho kimwe cya kabiri cy'uburwayi abantu bagira umutima wo kwikuza uturuka kuri satani ariko umutima urimo urukundo rwa kirisito uzagira ubuntu buzirikana abandi umutima nk'uwo uzerekeza ku mabwiriza y'ijuru nk'uko bivugwa ngo ku byo gukunda bene data mukundane rwose bw’icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi nk'uko tubisoma mu baroma cumi na kabiri mirongo wa cumi no mu bafilipi kabiri kane kandi biri mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatatu nubwo loti yakeshaga ubutunzi bwe umubano yari afitanye na burahamu ntiyigeze agaragaza ishimwe ku wamugabiye kwicisha bugufi kwajyaga kumuhatira kureka aburahamu akaba ari we uhitamo nyamara ibiramambu inarijye yatumye afata ibyo yabonaga byose byajyaga kumuviramo inyungu nk'uko tubisoma mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatatu naho mu itangiriro cumi na gatatu ku murongo wa cumi kugeza ku wa cumi na gatatu haragira hati ruti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi rwa yorodani cyose yuko kinese hose hose uwiteka atararimbura sodomu ni gomora icyo kibaya kugeza isowari cyari kimeze nka yango by'uwiteka nk'igihugu cya egiputa nuko loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri yorudani ajya iburasirazuba baratandukana aburamu atura mu gihugu cy'i kanani loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya yimura ihema rye agera i kandi abanyasodomu bari babi bari abanyabyaha bacumura ku witeka cyane ikibaya cyarushaga ibindi byose byo muri palestina kurumbuka cyari cya yorodani cyibutsaga abakireba paradizo umuntu yakuwemo kandi ubwiza n'uburumbuke bwacyo byasaga n'ubw'ibibaya bitembamo uruzi rwa nili bari baravuyemo hari hariyo imijyi ikize kandi myiza yakururaga abashoramari loti yarangajwe no kubona inyungu z'iby'isi yirengagiza ibyaha byahakorerwaga abaturage muri icyo kibaya bari abagome kandi bagacumura ku witeka bikabije cyane nyamara Roti yarabyirengagije asa nkaho atabizi ntiyabiha agaciro yihitiyemo ikibaya cyose cyo kuri yorodani maze yimura ihema rye aherekera isodomu mbega ukuntu atatekereje bihagije ku ngaruka ziteye ubwoba z'uko guhitamo yagiranye mbega ukuntu atatekereje bihagije ku ngaruka ziteye ubwoba z'uko guhitamo yagiranye inarijye tuyibona mu makumbabiri n'abantuzi paje ya mirongo inani na kabiri loti yahisemo igihugu cyari cyiza mu mibereho myiza cyasezeranaga ugukomera loti yagiye ari umutunzi ariko agaruka ntacyo afite nk'ingaruka guhitamo kwe bishyiraho itandukaniro hagati y'abantu bishyira mu myanya aho bazabonera ubufasha bwose bwo gukosora imibereho yabo cyangwa tugahitamo inyungu z'igihe gito hariho inzira nyinshi zerekeza i twese dukeneye umuti wo gusiga ku maso kugira ngo dushobore kubona inzira ituyobora ku mana biri mu ibaruwa y'ijana n'icyenda yasohotse mu cya magana inani mirongo icyenda n'icyenda leta gutura i sodomu kubera ko yabonaga indamu yari kuharonkera nk'uko ab'isi bareba ariko igihe yari amaze gushinga imizi kandi amaze kugwiza ubukire mu butunzi bw'isi yemejwe ko yakoze ikosa mu kudatekereza ku mpagarike by'umwuka y'abantu yari agiye guturamo ngo tubibona mu rwibutso rw'integuza kwa cumi na kane ugushyingo mu cya magana inani mirongo inani na kabiri mu mutyo dusubikire ahangaha iki gice cya cumi na gatatu ubutaha tuzakomeza n'umurongo wa cumi na kane dusoze iki gice kandi turaretse imana data kugira ngo ibane natwe kandi umwuka wera akomeze kudusobanura no kutwumvisha ijambo rye bityo natwe ntitube abumva gusa ahubwo tube abumvira ibikubiye mu ijambo ry'imana igihe wumva utuje uranura utuje burya nicyo gihe cyiza cyo gusenga dufite isezerano ko niyo twaba babiri imana izabana dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane uryabanye natwe mu ijambo ryawe none ngwino utuyobore utwifashirize utubashe gukomeza kuzirikana amagambo tumaze kwiga kandi uduhe gukomeza kugendera mu byo twiga uko bwije n'uko bukeye utubashije kwitegura kirisito uri bugufi kugaruka uduhe kuba amaso no kutarambirwa ahubwo dukomeze gukomerera mu ijambo ryawe mwuka wera akomeze kumurikira intambwe zacu ibidushoboze mu izina rya yesu amen